La crisi és un fracàs. La, el fracàs del capitalisme financer i de casino, el fracàs d'una generació de polítics, el fracàs de la partitocràcia, el fracàs de la democràcia i el fracàs de la ciutadania per haver-nos deixat enlluernar molt més per tenir que per ser. El missatge positiu que, per mi, ens dona aquesta crisi és que s'han acabat les complicitats. Ara, més que mai, cadascú en el seu lloc ha de treballar més bé que en cap altra ocasió.